Je pas compris trop là Allez, je fais comme ça Non, toi, vas-y Toi, tu fais comme ça Et moi, je me mets comme ça moi comme ça Vas-y, vas-y Va faire tourner, la. s'il te plaît Va faire Allez, vous faites une course Vous faites une course il fait. Comme ça, le mec il retombe dans la poubelle. C'est en direct. en direct, le mec il est comme ça. Il a hurlé, Comme ça. Il toujours pas compris. C'est en direct. C'est en Tu prends des frites, tu t'en piques. <laughs> ah, toi aussi, t'as les Mais il voit pas, euh, on en a plein là. Ouais. Hein ça est à côté. Attends. Je vais demander à mais Moi, je crois, je sais pas si. Je Jack. C'est quoi Je Ah. Un de tout Peut-être on va faire un signe. Quoi Colin, Jack, avec le cap, peut-être on va faire. un... Donc, on euh, va être ensemble, dormir, mais, mais Moi, j'aurais vu deux, euh, trois fois en une vacances. Euh, en une semaine. Et deux fois en deux semaines. C'est les rouges et jaunes. Attention Non, non Éclaté. <laughs> Ah non, ne le pas. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer. Attends, garde-le nous. Merci. Merci. viens dans ma sens. Non Eh, c'est qui moi violet, rouge, jaune, rouge, jaune, vert, fluo, jaune fluo, rose fluo, rose. 1, 2, 3, allez On fait bien. On refait, t'es prêt il a fait deux tours entiers en restant en plat. Ouais. Il a trois, Lucas. On l'a poussé, il a fait trois tours. Il a filmé Oui. Ah. Vas-y, attends. On refait Titan, j'essaye. Ouais. vous aider. Moi, j'ai déjà réussi un tour. Mais... pardon, Là. Ah, non, non, mais il a fait trois tours. Et alors Ah, bah, tu viens de dire deux, deux. Deux ou trois que vous aider. Non. Ah oui, ma technique. Mais non, c'est pas ta technique. Ah, mais c'est pas dans le bon ah, sens. don't know. Je crois que c'est un peu interdit de les mettre comme ça. Hein. Allez, tiens. Yeah. arrêtez le linge propre. <laughs> Hein le linge est propre. Si vous dit trois fois. Oh, j'ai fait trois tours entiers. Au trois tours, un moment, elle est tombée sur moi, mais j'ai fait trois tours comme ça. Hein. Et ensuite, je suis tombée sur euh, Jake au quatrième. J'ai fait comme ça. Et ensuite, j'ai tourné. chez C'est trop bien moi il est énervant. Toi le, le, pic. Un peu d'aide Non, ça va aller. Un peu d'aide Non, ça va. autorisé, mon cas. Ah non, mais même, c'est rigolo. Allez, Laïd, Laïd, vas-y avec Lucas. Non, mais on retourne et on se met tous dedans et on. Non, non je pousse. On n'a pas le droit. Ah, ah, allez, Laïd, le petit est droit devant nous, là. Poussez-vous Allez, non, mais Laïd, vas-y dedans. Oh, oh vas-y. Ah, maintenant, avec l'aide de Vince vas-y Vincent. Moi j'ai déjà fait avec. Euh,